स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माइक्रो मैपिंग ऑनलाइन क्लासेस में और आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में और आज एक मार्च 2020 और आज से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण घटना घटी है इस वीडियो में देखेंगे साथ के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी बन पाएगा हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेलाइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से साइन इन करके एक साथ ही सारे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से यहाँ पे पहला सवाल है आपका हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो यहाँ पे बताना है कि दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर कौन बना है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एस एन श्रीवास्तव हाल ही में पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है दिल्ली के लिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और ये जो जगह लेंगे अमूल्य पटनायक का जगह लेंगे एस एन श्रीवास्तव आज का दूसरा सवाल है आपका हाल ही में पूर्वी आंचलिक परिषद की चौबीसवीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पूर्वी आंचलिक परिषद की चौबीसवीं बैठक जो आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे सही आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा भुवनेश्वर में आयोजित की गई है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है आज का तीसरा सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में से किसे वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है तो वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है अभिषेक सिंह को यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा राजनायक अभिषेक सिंह को विदेश मंत्रालय के वेनेजुएला में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है आज का चौथा सवाल हो जाएगा आपके लिए निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है तो साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए यहाँ पे सुशांत डेनियल सही हो जाएगा ऊटी निवासी सुशांत डैनियल को साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है इसके साथ उन्हें पचास हज़ार रुपये और एक तांबे की पट्टिका भी दिया गया है आज का अगला सवाल है आपका हाल ही में किस शहर में सांस्कृतिक उत्सव बसंतोत्सव आयोजित की जा रही है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बसंतोत्सव उत्सव जो आयोजित किया जा रहा है गांधीनगर में किया जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इस उस उत्सव का जो आयोजन किया जाएगा आठ दिन के लिए किया जाएगा इसका उद्घाटन मंगलवार को गांधीनगर के सांस्कृतिक कुंज में किया गया है वार्षिक उत्सव युवा सांस्कृतिक मामलों के विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है जो देश के समृद्ध विविध विरासत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है आज का छठा सवाल है आपके लिए हरसिमरत कौर बादल ने किस फसल की कीमतों की निगरानी के लिए M I W S portal launch किया है तो हरसिमरत कौर ने फसल की कीमतों की निगरानी के लिए एम e लॉन्च किया है यहाँ पे टमाटर प्याज आलू के फसल की कीमतों को देखने के लिए निगरानी करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर एम e का मतलब है market intelligence and early warning system यानी कि जब भी प्याज की कीमत बढ़ने लगेगी तो यहाँ से एनालाइज किया जाएगा इस पोर्टल के द्वारा कि किस वजह से रेट बढ़ रही है और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है ये भी आपको ध्यान में रखना है आज का सातवा सवाल है आपका हाल ही में रविशंकर प्रसाद ने डैश में B S N L F T T H और वाईफाई सेवा का उद्घाटन किया है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रविशंकर प्रसाद ने देहरादून में B S N L F T T H और वाईफाई सेवा का उद्घाटन किया है यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा और रविशंकर प्रसाद जो है हमारे देश के केंद्रीय कानून न्याय और संचार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है इन्होंने B S N L F T T H और वाईफाई सेवा का उद्घाटन किया है भारत संचार निगम लिमिटेड देश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से वाईफाई प्रदान करता है आज का आठवां सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की इक्यानवी वार्षिक बैठक हुई है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी की इक्यानवी बैठक जो हुई है नई दिल्ली में हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 27 फरवरी 2020 को एन कॉम्प्लेक्स में इसकी बैठक की गई थी कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक की अध्यक्षता की है आज का नौवा सवाल है आपके लिए हाल ही में जी ट्वेंटी देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जी ट्वेंटी देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक रियाद में किया गया यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा जी ट्वेंटी सम्मेलन में हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है आज का दसवां सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन अभी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी जो लेटेस्ट रैंक जारी किया गया है उसमें आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन से प्लेयर शीर्ष स्थान पर है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़कर नंबर वन पोजिशन में पहुंच गए हैं इससे पहले नंबर वन पोजिशन पर विराट कोहली था विराट कोहली 906 अंकों के साथ टेस्ट बल्लेबाजी की आईसीसी रैंकिंग में अब नंबर दो पर पहुंच गए हैं आज का ग्यारहवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड ने भारत के लिए टी आर ए रिसर्च की सर्वाधिक वांछित ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सैमसंग मोबाइल जो है टी आर ए रिसर्च की सर्वाधिक वांछित ब्रांडों की सूची में सबसे ऊपर है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सैमसंग ने भारत के लिए ए रिसर्च की मोस्ट डिजायर्ड ब्रांड की सूची में सभी प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया है कंपनी ने सिर्फ 10 में से तीन में शीर्ष रैंक हासिल की है इसके मोबाइल फ़ोन ने लगातार दूसरी बार नंबर एक स्थान हासिल किया है आज का बारहवा सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिकी सरकार के साथ मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए निर्णय लिया है तो मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी पर हस्ताक्षर नहीं करेगा श्रीलंकाई सरकार नहीं करेगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा श्रीलंका श्रीलंकाई सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर नहीं करने का फैसला किया है एमसीसी समझौते कुछ शर्तों के आधार पर परिवहन और भूमि कार्यों के विकास के लिए श्रीलंका को 480 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करने वाला था जिसके लिए श्रीलंकाई सरकार ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया आज का अगला सवाल है तेरहवा सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेथ एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक के लेखक है सदगुरु जी यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा आज का चौदहवा सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव नामक योजना शुरू किया है दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा इससे आपको रिविजन हो जाएगा और आपका एक क्वेश्चन जो है हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत आप देख रहे थे माई करियर मैपिंग